Okay ngam Dah record Rambut kasih ngam Lighting 1 Lighting 2 Okay 1, 2, 3 and Okay guys aku Danik And welcome to the escape So pada petang yang indah hari ni Aku ada bawakan korang satu benda yang Satu binatang So kalau korang boleh nampak Adalah mentadak mentadu Aku tangkap dia tadi Jadi dekat aku punya langsir So aku tangkap dia Aku letak dalam Dalam ni Dalam container ni So kita letak tepi dulu Kita pergi dengan topik kita Aku dah list banyak topik guys tu Ada Gold Coast Bunyi hantu Ponting sekolah Best friends Gaduh dalam van So Aku rasa aku nak pilih Yang mana satu ya Bunyi hantu Ponting sekolah Okay aku pilih Ponting sekolah So guys um, pada 2014 2014 aku sekolah di Selayang dan ialah kalau korang tahu korang tengok video yang lepas aku pindah-pindah banyak sekolah kan ponting sekolah ya macam mana aku nak cakap ya bukan sengaja lah pada time tu hari Rabu time tu hari Rabu kita orang tak nak koko aku dalam uh, pengakap aku dalam pengakap dan kita orang koko, kita orang akan berkumpul di da di dalam kantin kita orang akan duduk di kantin kantin sekolah dan kantin sekolah tu ada sebelah padang sekolah sebelah padang sekolah tu adalah jalan untuk straight kita daripada pintu keluar masuk lah itu pintu utama pintu kedua pintu untuk student selalu keluar masuk adalah di masuk straight uh, pintu pagar tu dan jalan belah kanannya adalah padang dan kita straight depan tu ada pondok uh, belah sana tu ada pintu khas untuk pelajar balik sekolah balik dah pergilah awal awal pagi nak jadikan cerita kita orang malas nak koko hari tu malas nak koko kelam tak tahu kenapa dan kalau korang tahu for your information sekolah kita orang tu dekat sangat dengan mall sangat dekat dengan mall it's very close dengan mall it's like um two or three kilometers from our school. Dan depan sekolah kita orang ada bus rapid KL. So jadi it's become easier lah untuk kita orang kalau kita nak ponting sekolah kan. Dan kita dah plan awal-awal dengan kawan aku ramai juga lah dalam 4 5 orang. Aku ingat ada kawan aku Hakimi, ada Amirudin dan ramai yang lain. Kita orang terus uh, kita orang balik pukul 12 dan Kan boleh balik rumah kan Boleh balik rumah untuk Kita siap-siap datang sekolah balik pada pukul 2 lebih tak silap Tak berapa ingat 2.14 kan Aku cakap mak aku aku tak nak balik So jadi kita orang dah siap plan lah Kita orang dah siap plan semalamnya untuk kita buat hari ni Faham Dan Kita orang ambil bus Ambil bus Take ke bus Sampai di Mall Dekat mall ada arcade Kalau orang tahu arcade tu dia macam Satu pusat hiburan yang dalam tu Ada macam-macam permainan ni kita boleh bayar guna coin Ah, uh, Mall uh, Boleh bayar guna coin So coin untuk dua coin Satu ringgit Seringgit Ah, uh, Kiranya lima posen lah satu coin tu Dah standby lah bawa dia banyak-banyak Kita orang time tu zaman kita orang tu Game yang paling hype adalah Midnight Race tak silap lah game creator kan dan kita orang siap card identity card memang dalam tu ada point kita orang rank kita orang kan siapa paling hebat racing apa semualah aku memang memang seronok lah main main game tu kan tapi Alhamdulillah sampai sekarang Baru sekarang lah mak aku tahu Yang aku pernah ponting sekolah di sekolah SKSJ Di sekolah rendah lah Aku baru bagi tahu dia sebelumnya aku tak dia tak pernah tahu yang aku pernah putus sekolah di sekolah aku yang lama tu jadi pada uh, tepat pukul 4.50 5 macam tu kita orang balik sebab koko habis dalam pukul 5 lebih nak dekat pukul 6 so jadi ngam-ngam lah tepat lah aku datang balik ke sekolah tunggu dekat depan sekolah punya bus stop dan kawan kita eh mak aku ambil So tak kantoi Sampai sekarang baru aku bagi tahu dia dan baru Dia tak marah pun dia cakap Dah lepas kan nak marah buat apa So okey lah macam tu <laughs> Pengalaman kan moment kan benda sekali dalam hidup Dan benda jadi satu keseronokan lah Keseronokan yang sementara Aku nak bagi tahu korang kalau yang tengah tengok sekarang ni budak-budak bawa umur masih bersekolah korang jangan tiru, jangan buat, jangan cuba-cuba buat walaupun even sekolah korang dekat dengan mall apa semua jangan buat. Kalau nak pergi pun dah kita sekarang dalam PKP dalam pandemik. Kalau korang tengok time dah lepas pandemik ke dah mungkin setahun lagi ke korang tengok video ni, turun jangan putus sekolah. terus Teruskan sekolah korang sebab sekolah adalah satu adalah satu tempat untuk menimba ilmu dan tak semua orang mampu. Tak semua orang mampu untuk pergi ke sekolah. Dan aku rasa itu je lah Korang keep support kita orang Target kita orang untuk dapat 2k subscriber dalam masa tahun ni InsyaAllah tahu boleh lebih ke apa ke uh, Jangan lupa subscribe kita orang pun, Jangan lupa subscribe kita orang punya YouTube channel Dan jangan lupa follow kita orang punya Instagram Follow ah, kru crew uh, escape Aku, Danish Semua yang lain lah Guys, don't forget to subscribe, like, comment and share uh, Support kita orang Aku Danish nak escape the hospital Assalamualaikum, bye-bye bye. <laughs>